Первое упоминание о Таллине относится к 1154 году, когда арабский географ Иль-Идриси отметил его на карте. На карте мира, а в комментарии к ней назвал маленьким городом, похожим на большую крепость. Арабское название древнего эстонского города исследователи не умели объяснить. Более позднее название – колывань, известно под русским летописям. К XIII веку относится название Линдонесия из хроники Ливони Генриха Латвийского и Ревал по названию хотя и официальное название вплоть до 20-го столетия за ним оставалось прежним древним на высоком холме с крутыми и обрывистыми склонами, а на берегу удобно и глубокой на берегу удобной и глубокой бухты. На протяжении столетий здесь проходил оживленный торговый путь из Западной Европы в Восточную. Еще в XII веке римский папа объявил о крестном походе в Прибалтику. В 1219 году появились крестоносцы, и в Таллинской бухте это был флот датского короля Вальдемара II, союзника рижского епископа Альберта. Несмотря на упорное сопротивление эстов, датчане захватили город и владели им с небольшим перерывом более ста лет. В это время на месте древнего эстонского городища и сложился так называемый Верхний город Томпель котором находились представители верховной королевской власти, гарнизон, жилище вассалов. А у подножья холма Томпе постепенно сформировался и Нижний город, поселение купцов и ремесленников. Уже с 1248 года Нижний город управлялся по Любекскому праву и с конца века входил и в Ганзейский союз торговых городов Северной Европы. Эсты не прекращали борьбы с захватчиками. В ночь на 23 апреля 1343 года вспыхнуло восстание, известное под названием «Юрьевой ночи». Оно охватило всю Эстонию, а осаде подвергалась и сама датская крепость. Восстание было жестоко подавлено. Однако король, не надеясь удержать в руках завоеванные земли непокорных эстов, продал их в 1346 году за 19 тысяч марок Тевтонскому ордену. Через год земли Эстонии за 20 тысяч марок были перепроданы другому хозяину, Ливонскому ордену, причем владычество над эстонским народом продолжалось довольно долго, до 1561 года, когда в ходе Ливонской войны этот орден потерял свое значение и окончательно распался, в этом же году город присягнул шведскому королю. Феодалы, владея Тумпия и землями Эстонии, не могли, однако, хозяйничать в Нижнем городе он управлялся магистратом, состоявшим из верхушки купечества. Магистрат ведал административными, судебными и торговыми делами, вел обширное строительство, ремесленники и купцы Нижнего города объединились в цехи и гильдии. Большие изменения в жизни города произошли в XVI веке. В эпоху реформации, когда и в Эстонии совершался переход от католицизма к лютеранству. В этот период особенно обострились взаимоотношения между верховной властью и городом, стремившимся отстоять и усилить свою независимость. Неспокойно было положение и внутри самого города. Разгорелась борьба между этот период особенно обострились взаимоотношения между